Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы продолжаем наши видеоуроки. И сегодня у нас замечательная тема из игры Last of Us, а, которую я подобрал, записал, табулатуры не сделал. А, в дальнейшем сделаю разборы подробные. А, на, на все, да, сделаю уроки. Вот. Если вы хотите посмотреть Э, данный разбор, э, получить табулатуры с нотками, а, пишите мне на адрес электронной почты, я укажу его здесь и под видео, наверное. А, а, пишите, я вам скажу, как их можно получить. Также не забывайте, что у нас под видео есть замечательная ссылочка на суперкурс игры по гитаре. Если вы начинающий гитарист, э, переходите по ссылке, регистрируйтесь и получаете ваш курс совершенно бесплатно. А, Все, жду ваших писем. А, спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Заходите в группу ВКонтакте, там вы найдете большинство нот и табулатур к нашим разборам. А, удачных вам разборов. Да, и будет особая благодарность тем людям, которые кинут какую-то копеечку мне на Яндекс деньги, на WebMoney, либо на номер мобильного телефона. Буду очень благодарен. Также зовите ваших друзей подписываться на наш канал. Буду тоже очень благодарен. Все, спасибо, удачных вам разборов, друзья. Пока.